<laughs> बर मी इथला उच्चा त्याच्यावर साळवाला राजा आहे अजून तीनशे रुपये भाडं दिलं निजाचं नुसतं कुठं तिथं हो का हा बर्मागिरीवर याच्यावर कशावर अंबरनाथाला नंतर नंतर उठून गेलो मग दर्शनाला हो का घरी कधी आले मग एक सोल लागते त्याच्या याला कशाला <laughs> तिरसुळे बर्फाचा हा बर्फाचा तिरसुळे बर्फाची पिंड आहे कुठं अंबरनाथाला हो अजून खालतून अं, महादेव पार्वती आहे अंबरनाथाला का अंबरनाथाला डोंगरापासून दोन पारवे एक अंबरनाथाला अंबरनाथाला हो. विंद कशी पाण्याची दारे अशी टप टप टप आणि केदारनाथाला काय केदारनाथाला काय केदारनाथाला पिंड आहे त्याला तुपाचं हारभऱ्या जायचं काय हो. डाळ सारं गेले पाया पडायला गेलं सारं खूप तिखट हो. केदारनाथ अजून काय केदारनाथ बद्रीनाथ बद्रीनाथला काय तिथे बद्रीनाथाला मागे कुठे आहे बर्फात आहे का नाही बर्फात नाही अंबरनाथालाच बर्फा बर्फा हो, ती बर्फाला समजा एक एक हात चालणं पडतं बर्फाला हो अंगात सोडर हातात काडी चालाला इथली काडी काडी हो तुम्ही काय चढ तुम्ही काय चढ काडीवरच चालते वड्यावर गेल्या दोन हजारात वड्यावर बसले कुठं हा कुठं ते अंबरनाथला असं

हरभरे काही राहतो वाटातच हे असं घेऊन पण आपल्याला नीट बसून म्हणते ते आपल्या त्याच्या भाषेत ना ते माझा आटो झालं मग मामा म्हणे का हो. दोन तीन दिवस सांभाळ म्हणे का आईला चॉकलेट मला आता दिवस झाले हा केदारनाथ हो का कुठं कुठं गेल ती पहिला पहिल्या मुक्काम याला गेलो सांग पहिले अंबरनाथाला गेली मग नंतर एक महिना चौदा दिवस हो. अंबरनाथ चौदा अंबरनाथ मग नंतर मग तिथून आल्यावर एक महिना चार दिवस केदारनाथ बद्रीनाथ हो. हरिद्वार ग- नंतर मग बर्मागिरी बर्मागिरी झाल्यावर पंढरपूर पंढरपूर झाल्यावर हो हो. हे केलं काय टाकून देईन ते फेसबुकला लोक पाहते मग असं अजून कुठे <laughs> बोल ना नाशिक दिलमक्षोर येणार शेगाव आणि जे पंढरपूरला कधी पंढरपूर पास केले पण ते पंढरपूर पास केले तुळजापूरला दोनदा गेले काय म्हणा एकदाच गेली का आणि बाबा तू गेली तिथं बाबांनी गेली नाशिकला तुळजापूरला पंढरपूरला नाशिकला तुळजापूरला पंढरपूरला गेलं कधी